Com acostumem a dir, els nostres programes són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i com podreu comprovar esta setmana, avui també hem dut a un convidat molt especial. Bueno, soc Manolo Mata, fill de Lola i de Manolo. Ella és del Sida i ell de Carcaixent. Jo vaig néixer a València a finals de l'any 59 i sóc poeta frustrat, però advocat. Mhm. Eh, bé, Manolo, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i bé, eh, avui tenim un programa molt especial, no, Carles? Sí, un programa especial, contem amb convidat especial, com has dit. <laughs> I bé, doncs comencem, comencem esta biografia pel principi. Manolo Mata, com bé has dit tu, eres jurista, no? Has estudiat dret, eres advocat concretament. I bé, doncs anem a començar pel principi. Com és que estudiaràs dret i sobretot com és que t'apassiona tant el dret? Yo creo que per era eh, no, no, no, no hi havia un me especial. A mi sea el professió que tinguera que voy veure en la y I a ser psiquiatra, per siempre per cotillejar y i, i entrar historias d'històries pero no estábamos muy dotado jo per a les la medicina Y al final a estudiar Derecho. Eh, en la de entender, la sociedad siempre es lo mateix, no? El, el, es una suma de microhistorias, i és una professió que te permetís moltíssim pues, saber coses que, que, i conèixer punts de vista que, que, que no estan en la teua vida normal. Entonces, és apassionant. Mm -hmm. I diguem que mentre tu estàs estudiant dret, no? també fundes, si no m'equivoco... Bueno, això seria un poc més avant, pot ser no? la Fundació d'Advocats Joves del Col·legi d'Advocats, no? I... Sí, només acabar la carrera hi havia un conflicte molt seriós en què l'abogacia no tenia dret a la seguretat social i estàvem en la mútua del Col·legi d'Advocats. La mútua té, era contribucions que se feien per a les pensions i rotllos d'estos, però teníem que tindre una assegurança mèdica privada. Entonces hi hagué una batalla de, dels joves advocats que lluitaven per ser autònoms i, i poder pagar la Seguretat Social. I va ser el motiu de fundar el, el grup d'advocats joves del Col·legi de València, que va fer també en tota Espanya, en gent pues, que després tingué responsabilitats en l'administració. Està Lourdes Alonso, que després va ser directora general de la dona, i bueno, gent que en els anys... Clar, les batalles se, se creuaven, no? En aquella època pues, era una gran ofensiva contra la OTAN i coses d'estes. Va ser molt divertit. Estem parlant, no?, doncs això de principis dels 80, i, de fet, el 23 de febrer de l'any 81 ocorre en Espanya una cosa que tots coneguem i això seria el que te portaria tu també no? a, a afiliar-te al PSPB-PSOE. Bueno, jo sempre he pensat que, que, que jo formava part de l'esquerra, no? I jo recordo que en les eleccions del 77 jo anir a tots els mítings que se feien en la plaça de Bous, de l'esquerra. El Partit Socialista Obrer Espanyol històric, el normal, Tierno Galván, Federica Montseny en la, la CNT, eh, Vingué Carrillo. Però no militava en una organització concreta. En la, en la, en la Universitat de València, en més en dret, estava ple de fatxes. Eh, hi havia un grup molt dinàmic de... Era una associació cultural d'estudiants de dret que estaven vinculats al, Partit Comunista. Però el 23F va ser eh, determinant. Jo crec que la resposta en el carrer, el, el fet de que jo estiguera acabant l'últim examen quasi de la meva carrera i escoltant en la ràdio que estava passant, pues, deia, bueno, ja que participar en algo cosa i el PSOE en aquella època pues, era superatractiu. La gent era com una renovació, gent jove, en una ansietat de canvi, i vas decidir militar en el partit. Uh mhm. -huh. I bé, així arriba un moment en què, diguem, se compaginen dues activitats, la teva trajectòria com a, com a advocat i la teva trajectòria, diguem, eh, dins del partit. Primer parlarem dels càrrecs dins del partit, no? Podríem parlar de la teva trajectòria com a assessor, no? Primer a Europa i després a, a València, i no sé jo quins records tens d'aquestes dues etapes o quines semblances i diferències hi han. Totes són casualitats. Eh, jo tinc molta sort perquè mon pare i ma mare sempre pensaven que l'educació era un factor determinant de progrés, que, que en lloc de, de gastar els seus diners en altres coses, pues, feren un esforç en què la meva germana i jo estudiarem idiomes i era gent molt, molt de poble. Crem de que entre ells parlaven en valencià, però a nosaltres ens parlaven en castellà, no? per, per a no estigmatitzar-nos en una gran ciutat, perquè s'havien vingut eh, a viure a València a finals dels anys 50. I com parlava francès i anglès prou bé, pues, va ser una oportunitat. El partit buscava al Parlament Europeu, eh, sabeu que hi hagué un període en, eh, de l'any 86 al 89 en què els membres del Parlament Europeu espanyols eren per cooptació. S'agafava gent del Congrés dels Diputats i del Senat i anaven allí de totes les forces polítiques perquè les eleccions al Parlament Europeu estan prefixades, són cada cinc anys i vaig estar aquests tres anys que va ser apassionant. De fet, sempre pense que haguera passat de la meva vida si m'haguera quedat allà. No? Jo vaig vindre perquè el president Lerma, en el que vaig coincidir en, en Maastricht, en unes jornades en què jo era ponent d'una història, me va oferir vindre com a assessor de presidència per a temes europeus. I vaig estar una temporada molt curta perquè eh, jo anava de candidat en la llista de l'any 87 al, a l'Ajuntament de València i es que eren 13 regidors eh, jo anava al 17. Però va dimitir l'alcalde, el primer tinent d'alcalde i algú més, i al final vaig acabar de, de regidor d'esports, de joventut, de mercats i d'altres coses eh, entre l'any 89 i l'any 91. Mm -hmm. I la primera, clar, tu la teva etapa en l'Ajuntament de València se pot dividir en dues etapes. La primera és la que va del 89 al 91, que esteu en el govern, i l'altra que és 91-95, que és el, pacto, bueno, el primer pacto del pollo, que és el de, que només afecta que l'Ajuntament. Eh, què recordes tu dels teus dos anys com a regidora a València i de tot el que vau poder fer? Bueno, són sensacions contradictòries. Jo tenia en aquella època, pues, no sé, tindria pues, 28 o 29 anys, i donar-te compte que gestionaves milers de milions de pessetes sense experiència en la gestió, però bueno, que tenies eh, actituds polítiques i, i, i ganes de fer coses i, i vaig tindre la sort de, eh, que era una època de moltes inversions. Jo, per exemple, eh, en aquella època obtinguérem la candidatura fe, per a fer eh, el Campionat mundial, mundial de Ciclisme. I per això fèrem el velòdrom Lluís Puig, perquè Lluís Puig tenia un empenyo en què se fera la ciutat de València. Però, bueno, fèrem això, la reforma de pescaderia del Mercat Central, eh, tot, el, tot el riu el riu se va dissenyar pues, a patades, la teva en un article ho vas, ho vas eh, contar, però clar, quan passen els anys te dones compte de que coses que tu feies, que és, que és lo bo de, de, de fer política en un ajuntament, estan ahí. Jo, per exemple, me vaig empenyar en que els solars buits eh, que tenien... Mm, un temps prou dilatat per a que se construïra algo se feren instal·lacions esportives elementals, no? com això que se veu en les pel·lícules americanes, que deixen eh, quatre negres i quatre blanquets ahir a jugar al bàsquet. bueno, pues feren moltes idees i algunes d'elles estan encara, la del Cabanyal, s'han anat reformant i, i, i, i traslladar l'esport pues, pues, als barris i que la gent fora fer activitat esportiva. I, eh, però jo ja ja ni és que no dormia. Jo, quan, quan la reforma del Mercat Central se va atrasar i, i la gent anava a Nadal a comprar allí a uns barracons que hi havia, pues, era un agobi, no? I, I era política en estat pur, perquè al final estava vinculada a la gestió, la gent anava a coses, tu les valoraves, els tècnics te deien si sí o si no, i se feien coses apassionants, i jo ho recordé pues, bueno, com una època preciosa de la meva vida, és l'única època en què he gestionat. Mm -hmm. També és veritat que és una gestió diferent, no? Potser Europa és una, una visió molt més macro, al final tot són xifres, perquè moltes vegades veure el resultat és, no sé si és complicat, però com a mínim és un resultat més abstracte, i a l'Ajuntament, com, com bé has dit, eh, clar, si se fa si se fa una reforma a la pescaderia ho veus, si se fa una instal·lació esportiva ho veus i si s'endarrerís també ho veus. Sí, una, però lo d'Europa era una altra cosa, una altra cosa que tenia que veure en somnis. Vull dir, no, Espanya entrava a la Unió Europea des de la integració de l'any 73 que entra a Grècia ningú havia entrat en la Unió Europea, i que el Parlament Europeu era apassionant. Vull dir, jo eh, vaig parlar molt en Spinelli, que en aquella època, pues, eh, bueno, sobretot en el seu assessor, en l'assessor Spinelli, que va fer un, un projecte de tractat europeu. Al Parlament estava Marco Panella, el líder del Partit Radical Italià, que eh, ha mort fa uns dies. Le Pen muntava els seus números ja en aquella època. Eh, espanyol estava Robert de Ventós, que és un filòsof de, del PSC, que ara està fora del PSC, eh, que escrigué coses impressionants com Europa, entre altres ensaios, eh, Fraga, que te fes un cafè en ell, vull dir que és una visió de la política més vinculada al pensament polític eh, pur, en un Parlament que en aquella època no tenia pràcticament competències, perquè ara ja és, una, és un monstre, no? i que té molta capacitat de decisió de poder vetar pressupostos i tindre activitat. I passar d'això al, tall, al taulell, a, a la dona que es cau per el carrer i eh, parent per a no sé què, pues és apassionant. Però si vegeu qualsevol diari, eh, creguem que la política autonòmica és importantíssima i de fet ho és i, i, i té que veure en la vida de les persones des de que s'alça fins que s'agita quan agafem el metro, quan duem els xiquets d'escola, el al centre de salut, tot això té que veure en l'autonomia, però els diaris dediquen pues, un 30% més de fulles eh, de l'Ajuntament de València o de l'Ajuntament de Godella o dels ajuntaments en general eh, que a lo que és la política autonòmica i per tant la passió de la gestió municipal pues, marca. Mhm. I parlem de la passió de la gestió municipal, parlem de reformar el riu i parlem del Gulliver, que també és en aquesta època quan és, quan és quan s'inaugura i estem d'aniversari també. Sí, això va ser una aposta seguida, no del Gulliver, sinó de tot el riu. Jo crec que eh, ja l'Ajuntament de València, quan, quan entra a l'esquerra, un govern eh, 79-83 en el Partit Comunista d'aquella època i, i el PSOE, que se trobaren en una realitat eh, Eh, no era una ciutat. Eh, Saltub, que era la empresa d'autobusos, pues no té res a veure, la MT. Els barris marítims s'inundaven constantment perquè no hi havia inversions en, en, en col·lectors i, i, i aulles pluvials, eh, els, els jardins estaven maltractats, hi havia serenos, en València no, no hi havia un cos de policia normalitzat, encara que després entrà la brigada 26, que era una cosa horrorosa, que per les nits pegava un, unes sacsades. Però bueno, al final, esas inversiones no se veían, la ciudad parecía que estaba estancada, pero el, al final del mandat, del, fins al 91, apostaba a ver dos cosas. Eh, todo lo que era el pase marítimo, que se va a ser espectacular, y el río. Y el río se va a hacer de una manera un tan desordenada y caótica, porque el de Pérez Casado era que Ricardo Bofill fuera todo el río. Y el primer tram que va a hacer va a ser el del, el de la Música si, ve, si vegeu, és, són, eh, la seva estructura està neo, neogòtica, eh, en, en, en, en grans eh, eh com torres, columnaris i tal, però era caríssim. Llavors jo, l'alcalde m'envia a mi a, al sud de França, al Languedoc-Roussillon, on ell ja havia, havia fet una, una mena de barri, que era Antioquia, i només arribar me digueu <laughs> uno des d'allí, ni se os ocurra hacer esto, eh? esto vale una pasta, estos arquitectos estrella. Entonces se va a frenar un poc el projecte i cada conselleria va, es va encarregar de finançar un, un tram. Entonces, eh, per això hi ha el bosc mediterrani, el va finançar agricultura, que és on està tots els arbres, tal. el tram esportiu del riu, això ho va financiar la Conselleria de Cultura i Esports. I hi hagué un tram que financiava indústria que no sabien molt bé què fer però jo crec que la clarividència de Manolo Martínez, l'artista fallero, de Rivera, i la gent se va apassionar en fer una estructura eh, que fora com un ninot de falla, però en, en materials que li donaren per vivència, i s'apostava per el Gulliver. I jo ho conto moltes vegades, el, el Gulliver, jo estava allí mirant el que deien és que pagaven, que era la conselleria, i els experts va fer algo divertit. Entonces yo vais a rever un día una carta de un psiquiatra que me dice, pues, eh, señor Mata, somos skaters. Eh, Valencia no tiene ninguna instalación para hacer skate. Yo no sabía que Collón era un skater, no sabía lo que era el skate, porque estén parlando del años 90. Entonces va a igual un pablo que era Vaig intentar, per, per, bueno, per, per molt pesat, a veure si, si hi havia pressupost per a fer una pista d'esquate i, i patinatge. I cada vegada que passi per allí penso, mira, estos estan patinants perquè un dia uns xiquets enviaran una carta, que igual ningú els feia cas. No? Mm, uns xiquets que <laughs> tindran 30 i pico d'anys. Que collons, 30 i 40? <laughs> si fa fallat 25 anys, doncs pues, veig tu. <laughs> <laughs> Eh, molt bé, doncs continuem. Eh, L'any 91 se fa el Gulliver i passa el que passa, no? que si no m'equivoco és per 3.000 vots el Partit Socialista no pot revalidar la majoria. Ahir l'Ajuntament de València té 33 regidors, el PSB va traure 13 i 3 eh, Esquerra Unida en aquella època. En 16, se quedarem a 3.000 vots del, del, del, del que feia 14, que mos haguera donat majoria al, a l'Ajuntament de València, i Rita Barbera va traure 9 i Lizondo 8 i això va ser la gran sorpresa electoral, perquè Rita Barberà va treure l'any 83, se va presentar a presidenta de la Generalitat i va treure el pitjor resultat de la història de la dreta valenciana. Encara ara. I l'Herma va treure el, el millor resultat de, de l'esquerra. No? I sorprenentment, eh, que ella era una candidata a palos, perquè ja no volia ser eh, cap de llista a l'Ajuntament de València. Sabeu que l'aposta de la dreta va ser en una primera època Broseta, que malauradament va ser assassinat per, per, per ETA. Després se va intentar en un notari, en Carlos Pascual, però al final com ningú volia i perquè la possibilitat de governar l'Ajuntament era molt baixa i per la eclosió d'Unió Valenciana que el, es veu que el candidat natural de la dreta era Elizondo pues Rita Barberà tragué un regidor més per impactar en, formava part del paquet del Pacte del Pollo, evidentment, que era les Corts Valencians, el govern valencià i l'Ajuntament de València, i se trobarem en, en la dreta governant. I quina lectura feu el Partit Socialista de... Perquè, clar, el Partit Socialista del País Valencià durant els anys 80 eh, podríem dir que era el partit hegemònic de València. Mm. I en l'any 91 ens trobem que en la capital del país, pam, Ocorraso, quina lectura se feu? A la capital del país, Alacant, Castelló, les Diputacions, la Generalitat... Bueno, però això un progressiu, vull dir... Ah, no, no, no, en l'any 91 les capitals de província i les diputacions estaven controlades pel Partit, el Partit Popular. Uh mhm. -huh. Per què? Pues perquè jo crec que els nuclis urbans, eh, davant d'una crisi molt forta que ja s'intuïra, que era la de l'any 92, sumat a, a eh, mena de marginació d'este país i d'esta ciutat, perquè eh, els Jocs de Olímpics del 92 ja estaven en portes, l'Expo de Sevilla... Entonces, se va fer una mena de victimisme. I si a això ho sumaves que la A3, que era impresentable, no, no avançava, i a Madrid tenien que anar per, per, per carreteretes de merda, eh, per rotllos ecològics, a més de protecció de les hoces del Cabrier i tal, pues, bueno, hi havia una societat que estava desmotivada que la normalitat no és atractiva, que la eficiència no, no, no atrau vots, en canvi hi havia un discurs de la dreta il·lusionant de que això era molt gris i ells anaven a tornar-nos la vida en colors. Però encara així, eh, la sensació és que el PP primer viu dels últims anys del PSPB, perquè el riu, el PGU, n'hi ha molts projectes... No, moltes més coses, fia tu. Jo, en l'any 91, jo vaig signar un acord eh, en la Generalitat Valenciana en la qual se comprometien a que Abastos uh seria la meitat d'institut i l'altra meitat d'un centre esportiu. Un acord per a que el poliesportiu del Cabanyal, de l'antiga nau de cerveses l'Àguila, se fera. Eh, el centre, el gimnàs del Carmen, del que parlarà tot el món i que està en una ubicació perfecta, un poc deteriorat 25 anys després, també se va fer un conveni perquè se fera. Eh, el pla general ja estava pràcticament acabat. Dir, Rita es va dedicar, no quatre, probablement vuit anys a executar el que eren polítiques que ja estaven financiades, dissenyades i articulades eh, sense, bueno, sense ninguna aportació. Mm -hmm. I tornem a la lectura. a la lectura que se feu d'aquest resultat del 91 i de tot el que vindria, quina, quina font? No hi hagué lectura jo crec que el drama de, dels socialistes valencians és que mai han fet autocrítica de per què eh, tinguérem aquesta derrota electoral l'any 91. Diuen que ara els temps de la política són molt, molt ràpids i que les coses passen ràpidament, però en aquella època ja passaven ràpidament. Nosaltres passarem de tindre 18, no, 20 regidors, no, 18 regidors, l'any 83 a tindre 13, després a tindre 8, de, i ara estem en 5. I si anem al coll ja és impressionant això. El coll? El coll s'ha passat de ser <laughs> pràcticament l'única força del consistori a, a, no sé si seran 8 ara. Sí, però que, vull dir, eh, eh, els ajuntaments i, i són, estan molt vinculats a les persones. I hi ha re, regidors i, i batlles que, que, que arrasen els seus municipis i, i després en altres àmbits electorals pues, no tenen aquesta força electoral. Però jo crec que ahir el drama nostre va ser no fer una lectura crítica del resultat electoral. Sempre pensàvem, eh, sobretot en el tema de la Generalitat, que com era mm, un destrellat que ja tinguérem un alcalde mm, i un president de la Generalitat murciano que no a València, que havia furtat l'alcaldia de Benidorm perquè l'havia comprat i que a més tenia fama de corrupte, que això era algo conjuntural i que tornaríem a guanyar en poc de temps. Bueno, però han sigut 20 anys de PP. Entonces, <laughs> clar, l'anàlisi mai se feia perquè se juntava també en dinàmiques nacionals. Recordeu que els anys 90, 93, 96 va ser la gran ofensiva contra Felipe González, els casos de corrupció vinculats a Roldán, a, bueno, a tot allà, que era, Esgal, hi havia, era un desastre i, i encara estem pagant eh, no haver analitzat eh, bé i fer una lectura correcta de quin era el paper del socialisme democràtic eh, en aquella època. Mhm. Si voleu, deixem de moment un poquet el tema de la política i passem a l'advocacia, no? Vale, mm. jo què sé, lo que tú digas. ¿no? Vale, vale. <laughs> Son tres i mos preguntes els altres dos, pues sí. <laughs> Val, eh, podem parlar del teu paper en l'advocacia, no? Per exemple, tu has sigut l'advocat defensor en casos, o, o el defensor de l'acusació, depèn del cas, eh, estem parlant de Maeso, estem parlant de la diàlisi de Baxter, si no m'equivoque, mm. víctimes del metro, mamelles defectuoses, el no a la guerra dels actors, etc. Eh, mamelles defectuoses i somrius. Hombre. <laughs> No, no és per riure, el tema s'ho passa. Sí, no, l'advocacia és molt xula i, i jo sempre dic que el millor advocat és el que més estudia i sobretot el que té un bon pleit. Perquè si hi ha gent boníssima però que mai el contraten, jo vaig tindre la sort, accidentalment també, de dur molt, molts assumptes vinculats a negligències mèdiques. El cas Baxter va ser super significatiu perquè hi van morir eh, nou persones en Espanya, sis a la ciutat de València y tres a Madrid, era una multinacional, Baxter que cotizaba en bolsa. sempre di que a mí una de las grandes alegrías eh, d'estes que ja caben en la teua vanitat esta infantil és haver llegit en el New York Times i fer declaracions, no? Entonces, Mr. Mata says that Baxter... <laughs> de, jo ja he llegit en el New York Times, ja, eh, ja puc anar a la Ràdio Godella tranquil·lament. I sí, la veritat és que són assuns que són els que creen la dinàmica, que tu tens la sort d'estar ahí participant, eh, complexes i, i, i que ells queren bé. A això el condenaren a 2.500 anys de presó, eh, jo duia dels 120 afectats pues, uns 25 o 30, i, però va ser un procediment de 8 anys, i te dices eh, molts pèls en la gatera. I tres més, vull dir, és que no se veuen, no? Jo, jo he defensat a moltíssima gent i, i he intentat ajudar a moltíssima gent, coses que no se veuen, eh, i que sí que són molt gratificants quan te trobes algú pel carrer i dius, hosta, no se'n recorda, però fa 20 anys ni jo no sé què. Ah, doncs moltes gràcies. I tornem a la política, al final me vas agafar mania, però eh, anem a l'any 2004, mm. Joan Ignasi Pla, tu estàs en l'executiva nacional, i què passa amb el PSPB-PSOE en aquesta època? No, fija tu, jo entre l'any 95 i el 2003 no estic en cap lloc polític, bueno, sí, estic com a militant del partit, pues, sempre eh, intentant pues, defensar unes certes posicions dintre de l'organització. Però en aquella època jo vaig estar molts anys, 7 o 8, de tertulia en la cadena SER. Era una tertúlia molt xula i molt divertida, en què eh, pues, estava Maria Consuelo Reina, o Alfonso Grau, o estava Montiel, passa per allà molta gent, i vaig estar molts anys, 8 anys, i jo crec que Ignasi, pues, un dia, pues, escoltant la ràdio, pensava, bueno, pues este tio igual de portant veu del partit podria vindre a Blanqueries. I vaig estar eh, vaig estar molt compromès des del 2003, les eleccions del 2004, que si ara ho veus en perspectiva històrica, doncs penses, collons, és que tot el que dèiem en aquella època eh, eh era això. Dir, si la societat valenciana ha tingut la mínima capacitat de resposta i ens haguera ajudat un poquet, doncs haguérem anticipat lo que s'ha produït ja inevitablement en el 2015, pues, eh, pues 10 o 12 anys abans. Va ser una derrota electoral duríssima que a més va dur a, a un intent de renovació interna del PSPB pues, eh, molt contundent, perquè ja estàvem parlant de vora 10 anys eh, fora, fora de les institucions autonòmiques, i va ser una època políticament apassionant, però veient en termes històrics jo crec que fem les coses bé. Eh, però i si en mal? <laughs> és que de vegades fas unes cagades tremendes i se'n ve, però és que ahir ho feien bé i si ha tot fatal. I vostè, de, a banda d'estar en l'executiva nacional, després passa a les Corts Valencianes, anava no. en llistes en 2007 i en 2009... Eh... No, jo anava en la llista del 2007, uh -huh. anava el 17, que era un lloc d'impossible eixida, però per, també per circumstàncies vaig entrar crec que en setembre del 2010, vaig ser diputat un any un any i mig, i va ser una experiència tremenda, Vamos, a mi el parlamentarisme és el que més m'agrada, i m'ho vaig passar molt bé. Era l'època d'Àngel Luna, eh, La Piedra, i... <laughs> el dia de la pedra, que va fer molt reconegut. Vaig tenir la sort de que me donaren moltes responsabilitats en el tema de, de la comissió més important, que era coordinació de les institucions, i, i ja afloraven quasi tots els, els casos de corrupció que avui s'estan analitzant per la justícia. Clar, això és, la, això és la qüestió d'aquesta legislatura, que és la legislatura on ja comença a fer-se visible el que era impossible de tapar, però encara no afecta això electoralment al PP com sí que ha afectat en el que seria esta dècada actual en la que estem ara. Eh, què és le... Tu que ho veies des de dins, com, com veies això? Com ho percebies? Que... No, jo percebia en impotència, perquè dir, el problema d'això és quan algú diu una bogeria i tu penses que és una bogeria, però tots els que t'envolten no ho veuen com una bogeria, al contrari, ho veuen com algo apassionant, per exemple, la Fórmula 1. un tio i diu, no, mira, usted, si guanyem les eleccions se farà la Fórmula 1 i això serà de baix pels valencians. Entonces tu automàticament ho penses i dius, pues, això és una bogeria. Això és impossible que siga de baix, és absurd que siga en un circuit urbà perquè i ho han proposat a Roma i no ha volgut, a París i no ha volgut, a Londres i no ha volgut, això és un desgavell. Però te trobes que totes les portades dels diaris i tot el món i la, que, la gent s'apassionava. Gent que en la puta vida eh, pensava anar a una carrera de cotxes, pues dius, com mola esto de la Fórmula 1, serem rics. Això ho sumes a la Copa Amèrica, Copa Amèrica, en la que sabeu que eh, ara, per exemple, o la última, la darrera que s'ha fet, que era en San Diego, pues, l'Ajuntament de San Diego cobra a l'Oracle per, per, per fer la competició. No, així li pagament a un tipus suïso 120 milions d'euros per fer la Copa Amèrica. Se fa una despesa en infraestructures de 500 milions d'euros que no aprofiten per a res. Parlaven de megallates, és que... Vull dir, eren coses delirants que tu miraves i, i pensaves, però que, que megallates? Si tu veus que la gent va a Eivissa, va a Palma, va a Mònaco, i tenen que vindre al port de València ara, i veure Mobi, i no sé qui, no, absurde. Sí, També és veritat que això fon un model d'èxit polític, no? Fins i tot Jorge Alarte se mostraria partidari d'este model quan fora candidat a la presidència en 2011. No, jo crec que ahir li preguntaven a algú... Eh, eh, que, mira, al final la política i la vida és una línia recta. I tu tens que dir el que penses sempre, i, i si no tens raó, doncs no la tens. y ahí yo creo que se va a cometer el error de que como ya había eh, molta expectativa social, el mitjans de comunicación protegían pues la tentación fácil era decir uh, uh, lo que es buena para Valencia lo apoyaremos. Pues una merda. es que eso no puede ser mai bueno para Valencia y te te a engañar porque ya han profesionales de vender cabres a la institución, eh, vendedores de brokers de brokers Yo Jo em recorde quan vingueren un a fer unes pistes esquí indoor al País Valencià. És de veres que està el Xanadu en Madrid, però jo crec que això deu ser ruïnós i que probablement algun tronat en Dubai pues, les posarà. Però és que així la gent s'apassiona. O te diuen, no, anem a fer un parc Ferrari i anem a invertir mil milions d'euros. Pues jo, cada vegada que sent mil milions d'euros, penso, és mentira. Ningú invertís mil milions d'euros. Perquè si tu invertissis mil milions d'euros serà per treure una rentabilitat superior a la que te donen pues, els bancs o les accions o les empreses. És que en mil milions d'euros te pots comprar, no sé, moltíssimes de les principals euro empreses europees i que algú dia que en un paratracció va invertir mil milions d'euros, quan eh, Terra Mítica, Pues, Són mm, posicions delirants, però la gent s'apassionava en això. De fet, Joan Ribó al, a les xarxes socials va comentar que d'agrair el teu comentari a la premsa eh, quan van vindre els inversors així a, a la Marina. Jo te, eh, tornant un poc enrere, clar, ara ho veiem en la perspectiva del temps, però mm, clar, des de dins se veu la perspectiva diferent. En quin moment tu perceps que el Partit Popular ja no s'està comportant com un partit de dretes normal? O sigui, quan comences a veure que, que ja és estrany i ja té un comportament pervers no només a nivell de, de casos de corrupció que se li acumulaven a poc a poc, sinó també comportament parlamentari pervers, com el tema de, de la senadora Pagín en aquell moment, o, o el, lleis que se, que se feien expressament per a provocar que, eh, que n'hi haguera tensió social, no, no per a millora social. En quin moment perceps tu de dir això ja comença a ser estrany, ja no comença a ser un partit Mira, jo en, en, en, el, en, en l'any 95, en Jordan de València, mm. en l'any 91-95, jo vaig fer dimitir a dos regidors, un del PP i un de Valenciana, per assumptes relacionats amb la corrupció. Però corrupció que era, un regidor li havia comprat a un amic seu... Però un, dimitien. Uns pins per a bombers que valien 2.000 euros i jo vaig dir en Canal 9, no, no hi va dimitir. Entonces pensaves, clar, el tema de la corrupció eh, té que tindre un càstig social. el dia que canvia tot és el dia que Zaplana, eh, què dia se jodió el País Valencià? el dia que Zaplana plana crea una nova doctrina que és eliminar la responsabilitat política i la traslladar-la a els tribunals, quan castiguen algú, serà quan la gent té que actuar en política. Entonces, en aquest món, hi ha molta gent que diu, ja està, com els tribunals eh, tenim molts vínculs i, i els jutges estan molt pressionats, pues, molt poques coses s'obriran eh, diligències i podem fer el que ens doni la gana. I la nefasta època de Camps. Camps és un home que jo crec que, que, que, que no està del cap que no està del cap, El, el gran timonel dopado, diria jo, en el Parlament. No? Per què? Pues perquè ell, igual que quan mira arrere, mai veu a Zaplana, a Lerma... No, no, ell veu a Jaume I directament. Sí. I llavors ell té una, el síndrome palleter o Jaume I, i creu que està creant un ente nou en la dinàmica valenciana i tot hiperbòlic i és quan es comencen les d'estrelles has començat en el propi estatut jo va ser molt crític en la reforma de l'estatut d'autonomia del 2006 per diverses raons, però bueno, eh, eh, una d'elles era això de el monestir de la, de la vall eh, com centre espiritual dels valencians. De dir, és que eh, llegeixes les coses i penses, si no estem del cap, que, que pues això són quatre pedres històriques i que són un referent i el que vulguis, però no un centre espiritual i vaig dir que fora una secta allí que tenien que tots els valencians passar per allí. Pues, eh, i si hiperbolisme pues, mos, ha destrossat Entonces, inventaban leyes ad persona Esa pues, eh, si estén en contra del abortamiento, pero tienen que es una ley de protección del fetus, no sé quién, no sé cuántos. Si Leire Pagín es una dona pues, els seus defectes y virtudes, pero com ella és d'esquerres y un dirigente del PP, del PSOE nacional, lo que tienen que hacer es que venga así y que diga que está a favor del trasvasamiento del Ebre para posarla a parir. Entonces, tienen que examinarla. Eh, la ley de señas de identidad, que ya va a ser en la época esta ya de Fabra, pero yo creo que mm, al final, cuando tú veías y parlabas en yo recordé que vas a hablar en una actriz una vez y me digo, es que esto de las troyanas es impresionante, ¿eh? Y me <laughs> digo, estén fent unos montajes en Roma, la gent va a hotels de cinco estreles, allí mmm, ningú va a veure a Irene Papas, y me digo una frase que mai he olvidado, que es la llanidad Valenciana es un calaix de dinés y todo el que passa s'endú. Y vaig dir, pues mira, esta es la definición de governs de la dreta, es un calaix de diners, todo el que es andú, algo, no para res, pero al final hemos han un deute de, de de 40.000 millones de euros -huh. Mhm. Déu té... Si sí, de... me fas molt pesat, m'ho digueu, eh, que jo, que va, com, que va. Sí, com sí, com a bonis, que no callo ni bajo l'aigua. Sí. Eh, Déu té, d'una banda, del despilfarro, no? ja està encunyat el, del terme, i a banda de l'infrafinançament. Sí, evidentment, jo crec que ja... La, la, el finançament autonòmic eh, és molt difícil de quadrar perquè és polièdric, és a dir, si tu demanes un finançament per càpita, estàs beneficiant als grans, a, a la concentració de gent, per exemple. No és el mateix per a un senyor o una senyora que estigui a Madrid anar a urgències, a urgències d'un hospital perquè en 20 minuts una ambulància te dur que en Cortes de Pallàs o en Llàtova o no sé on, pues una persona tinga que anar d'urgències a un hospital perquè tal vegada hi ha que anar en helicòpter. Entonces, la dispersió de la població la estructura rural o la estructura industrial. Això són factors a tindre en compte eh, i mai s'ha encertat. I mai s'ha encertat perquè, a més, s'ha trencat una cosa en Espanya que a mi és la que més me preocupa. Fins als anys 90, eh, la insolidaritat era una cosa que exercien les comunitats riques. Això passava en el nord d'Itàlia, passava en Espanya i passava en Alemanya. Entonces tenies les grans comunitats que tenien eh, una gran indústria, el nord d'Itàlia, eh, Renània-Palatinado en Alemanya, i hi havia mecanismes de solidaritat. Entonces deien, no, com a, com a estat nacional ens convé que les comunitats més riques facin un esforç de trasbassar fons a les més pobres. Això en Espanya ha sigut eh, de llibre, vull dir, les grans inversions en Extremadura, en Andalusia, vull dir, comunitats que tenien índex de, de analfabets altíssims. Entonces, els recursos en educació, en infraestructures, en carreteres eren necessaris perquè el desenvolupament d'Andalusia, d'Extremadura i de Castella-La Manxa afavoria que així se vengueren apartaments, que la gent vinguera a les costes... Que... Però jo crec que des de, des de Catalunya especialment mm, se crea una nova ficció que és eh, algú es està robant perquè eh, som més rics, som més rics del que del que rebem i les nostres aportacions a l'Estat són superiors a les que l'Estat ens dona a nosaltres, per tant estaríem molt més còmodes eh, sense, sense en, en, en diferents tipus de finançament. Jo crec que intel·lectualment és un error, és un error de plantejament, perquè al final tu pots reivindicar pues, eh, la federalització, el dret a l'autodeterminació, el que vulguis, però justificar sempre mecanismes de solidaritat interterritorial, en Espanya o fora d'Espanya. Si ho ha fet per tocar-te sous, Carles, jo sé que aquesta història tu apassionant, a veure. Jo, jo recordé el 2003, eh, consellers catalans, PSC, mm. Antoni Castells, Marina Geli. Ja no estan eh, en el PSC. Ja no estan en el <laughs> PSC, evidentment. Però en aquell moment el discurs era finançament just, no parlaven d'Espanya roba, des de... vull dir, això va vindre després. Finançament just, eh, inversions en rodalies, infra, inversions en infraestructures, aeroport del Prat, etc. i respecte a la i tras, eh, transferència de competències en determinats casos. Clar, mm, vist això, dius, mm, anaven per aquest camí. No, no va haver un discurs d'insolidaritat fins a 5 anys després, 8 anys després, quan es comença a, a fer tot el procés. Sí, com no hi ha resposta no? de l'estat espanyol respecte a aquestes reivindicacions. Però, mira, per exemple, el tema de les inversions... Que continua sense haver respecte a això. <coughs> No, no la hi ha, I, i és un desastre. No? Vull dir que, que estic fascinat en el llibre de la desfachatez intel·lectual d'Ignacio Sánchez Cuenca, que parla molt bé de com s'ha intentat des dels intel·lectuals espanyols criticar el procés de Catalunya en, en errors mm, intel·lectuals de molt de pes, no? perquè se diuen barbaritats. Però quan s'està parlant d'inversions, inversions en infraestructures vinculades a la població, és un error. És un error també intel·lectual, perquè eh, nosaltres hem rebentat les inversions en uns anys perquè se va fer l'AVE però és que Valladolid el va petar en xaval. no, no, jo ho reivindique i aniré al Parlament espanyol a dir-ho, no? perquè al final quan tu estàs desesperat com nosaltres, que, que tenim una, un dèficit de finançament, un dèficit d'infraestructures, som una comunitat pobra. Ara, si algú tinguera... Era la valentia de dir que són pobres i que són una de les regions més pobres d'Espanya i el que necessitem és que ens tracten com a pobres i ja en caritat, si volen, no? per, a, per a poder desenvolupar les nostres competències. Això és molt dur per a una comunitat que vull ser la campeona, la, que lidera el progrés econòmic, el, el, desgavells estos que deia Camps, no? Però les infraestructures, la inversió en infraestructures té que tindre un sentit. Entonces, no és un problema de que sempre, mira, tu agafes una llista, tu quan governes sempre passa el mateix. Tu dius, a veure, què, què infraestructures estan pendents i quins diners tinc? I tu prioritzes. Infraestructures pendents sempre n'hi ha, sempre, sempre és possible fer més centres de salut, més hospitals, més carreteres, més rodalies... Més... Ara, hi ha situacions injustes. El tema que de Denia Gandia no es puguen anar en tren és que és una barbaritat, és que és una barbaritat que, que hi ha infraestructures hídriques necessàries per a rentabilitzar l'ús de l'aigua i que estem eh, carregant tot, tot, tot, els pous i en nitrats, bueno, pues, aquestes coses són importants. Però el Prat, pues, sí, era una inversió necessària. Manís és una inversió necessària. En Madrid se va fer el, yo no sé per qué digo el Adolfo Suárez, però és igual, el, el, el t la T4. Eh, tot això està molt bé, però al final, si tu vas a replegant tot el que s'ha fet de, de disparatat. Mira, en els anys 90, o al principi tal vegada, se parlava de la necessitat d'ubicar l'aeroport del País Valencià, de la província de València Central a Sagunt. Clar, tu ara ho veus en termes històrics i dius, clar, clar si l'aeroport estiguera a Sagunt, en mitja horeta arribaríem a València i en mitja horeta estaries en Castelló el perill de que els avions estiguem sobrevolant Quart, Manises, València, cada dia i que no passe res. Permís de la ciutat. Permís de la ciutat, és que és un drama, és que això no passa en casa. Eh, la gent quan arriba a València flipa, diu, hòstia, de Manises ahir 7 minuts en taxi, és que això és rapidíssim, sí, però tu mireu cada dia el cel de la ciutat i veus avions i avions, i si algun dia passa una desgràcia, què fem? Eh, quan se fa de Castelló, s'acaba en l'opció Sagunt, i s'amplia manises i al final penses ojalà algú haguera tingut la valentia de fa 20 o 25 anys d'ubicar l'aeroport en, en, en Sagunt, per moltíssimes raons, perquè a més la comunicació en el seu port, el tema de, de les comunicacions en Catalunya, el fet de que no tinguem una via ràpida per anar a Barcelona, és que això és dramàtic, que lo de Madrid és espectacular, que tu, però és que la gent de Barcelona va en bla bla car, a ningú se li ocorreix anar en tren, perquè això és, és, és perdre el temps. Llavors jo crec que eh, si tornarem una altra vegada al, a fer justícia econòmica, això sí que està bé, però sobretot a aplicar mecanismes de solidaritat, eh, estaríem repensant el finançament d'una altra manera. El sistema de, dels concerts és claríssimament injust per a la resta d'Espanya. Perquè, clar, si estem veient que la despesa en sanitat al País Basc és de 1.200 euros i així és de 600, pues, bueno, hi ha gent que mor perquè no tens diners perquè al final tu fas més proves diagnòstiques, eh, tens millor atenció, eh, tens més serveis complementaris... Entonces, estem parlant de moltíssimes coses, de l'educació de la gent, de la vida de les persones. <laughs> Ai, no hi ha més agulla, sí o què? <laughs> trobarem eh, ho trobarem aigua. Te la furta ja tu. Furta-me-la. Eh, tornem a... Tornem a aquella legislatura en què tu estaves a les Corts, anterior a l'actual, que és la legislatura on, diguem, se destapa tot, i, i ahir també ocorreix una cosa, que és l'aparició de Mònica Oldra com a fenomen polític i fins i tot, podríem dir, mediàtic, i, i bé, tu coneixes a Mònica Oltra ja de, de fa molt de temps, no, no la vas descobrir quan la va descobrir la majoria de valencians. Eh, conta'ns un poc sobre la teva relació amb ella. <laughs> Jo a Mònica la vaig conèixer en un recompte electoral, no sé quin any seria, igual seria el 99, i era una xiqueta, Mònica deu ser de 12 anys mm, més jove que jo, en una vehemència desconeguda, barallant-se per totes les papeletes que venien de l'exterior i farem molt bona amistat. De fet, ella guanyà un recurs al Constitucional en l'any 2003 en què perguérem un diputat que va passar a Esquerra Unida. Entonces, això va crear una relació eh, afectivo, perso, político, personal, <laughs> que, que, que, entre els dos que, que... A mi, ella és tan cabuda, bueno, quasi tan cabuda com jo, i sempre discutim moltíssim, però bueno, tenim una excel·lent relació personal. ella, el tema de la camisa, la samarreta esta de Camps Life or... sí, Vivo eh, Wanted, Wanted. No, Wanted Camps. Eh, only Alive. life. <laughs> eh, això a donar una dimensión nacional, pero una torpea del PP. si ells no li hagueren donat importància del tema d'anar una samarreta en un cert missatge, sinó que el que se fa és prohibir les samarretes, amenaçar-la d'expulsió i donar-li una gran dimensió, pues, eh, ella se va fer famosa en tota Espanya i, i va vampiritzar tot el treball de l'oposició perquè estèticament se veia la gran oposició eh, com a Mònica Alta. És un cert seu i probablement és un... Algo que les demés hem fet mal, ...porque pues, en aquella época ya se va a constituir en, el adalid de la, una oposición... que, que tenía tenien de hacerla, la fea el, PSPP PSPB tenía tenía molt més diputats y molta més capacitat de treball. Con -huh. Com eh, jalarte en esta época, sí que se va a mostrar a favor de farás, frase, eh, podem dir encunyada pel PP, no? que lo que es bueno para Valencia es bueno para todos, Eh, vostè inicia la legislatura, eh, deixa la seva activitat en les Corts Valencianes i, de fet, el seu discurs de... No, jo, jo no la dic, me tiren. Sí, sí, sí. Eh, tenim així copiat literalment el, la seva última intervenció en aquella legislatura No me despido, a mi me han tirado. 2011. No, eh, mira, mira a, a mi no em sap greu eh, tot el que passa. Jo vaig ser un any diputat i vaig ser molt feliç. Vaig presentar unes primàries al Ayuntamiento de De eso os I, Y a mí, yo lo iba a contar al Arte, entonces eh, al Arte me dije, tú eres muy buen diputado, pero si te presentas no continuarás. Y yo le dijo, ya me convencido. <laughs> Pero que, es que a mí el rollo es estos de la política, de la politiqueo no me gente. gens, no? Entonces eh, sabía que no andaba a tornar. Pero el último ple del Parlamento siempre es muy curioso, porque ya mucha gente que sabe que se va del Parlamento, que molts no han tingut l'oportunitat de poder parlar, encara que fan altres tasques. Llavors la gent sol anar a la tribuna i, i, i fa un agraïment ahir als sociers, a la casa, als traductors, a tot el món, i se despedixen cordialment dels seus opositors. Llavors ahir hi hagué un debat que jo vaig tindre en Mario Lano, que és un advocat de l'Estat, del PP, un cap molt llúcid, però eh, molt de dretes y buena persona. <laughs> Y el tío pues va a dir que era un honor eh, haber debatut en mi que, i sabia molt greu que ja no tornaremos a repetir els debate i tal. Es que yo, yo no tenia que agrair res, perquè yo no, no, no, no es que me nada perquè yo volguera, sinó me nada perquè me tiraven, i jo, jo volia aclarir això. Molt bé. I com dies, eh, tot això ve d'aquella campanya a les primàries a l'Ajuntament de València de l'any 2010 que guanya Calabuig. Anem a això Eh, què va passar en aquesta campanya de primàries? Eh, passa que no que va guanyar Calabuig. Guanya Calabuig, però guanya per pocs vots, i en una pocs, campanya feta podríem dir que quasi a contrarrellonge. Sí, jo crec que nosaltres en aquella època, si us recordeu, no estava clar si anava a continuar eh, si anava a continuar Carmen Alborz o no. I quan des d'Espanya se va, se, el PSOE central va convocar les eleccions primàries, anaven passant tres dies i ningú dia res. I al final Carmen Alborz me digui, mira, jo mm, ja dic que no vaig a continuar. Mm Ei, pues, entonces la gent s'entera, es començaren a cridar-me i com un divertiment se presentàvem a unes primàries que jo crec que ha sigut, mira, jo duc, no sé, 35 anys en això. Lo més útil. Mira, és que se me posa la cara de, de la pell de gallina perquè és que m'ho vas passar tan bé. O sea, a mi jo anava al banquet de les Torres de Serrans parlàvem de coses de València, de la ciutat que desitjaves. Eh, la gent deixava per els balcons, anàvem per tota la ciutat parlant de coses espectaculars. Vull dir que és possible fer a tres campanyes electorals, parlar amb moltíssima gent, i va ser divertidíssim, i era un acte intern. El sorprenent és que va tenir una repercussió espectacular en un acte purament intern. I, de fet, hi hagué molta expectació en un debat que se va fer en, en la seu de Blanqueries. No, després els companys i companyes de València decidiren que era millor candidat que Arabús. Però a mi mai... Mm, jo no me cabrege mai ni me sap greu, però crec que va ser un esforç tremendo i sobretot quan tens la passió per una ciutat. jo, jo no entenc la meva vida sense, sense València. Jo el dia que vaig conèixer a Carles, eh, me digué on vivia, Y vaig dir, ui, sí, ya sé on és, ahí, al costado del la Balvanera. Hòstia, Hostia, casi ningún coneix <laughs> este barri, no? A mi la ciutat m'apassiona eh, i m'apassionen els valencians. I, per tant, va ser l'experiència política més fascinant que he fet en la vida. Uh -huh. I la pròxima... I ganar era segut l'hòstia. Sí. Si, si estic contentíssim d'haver perdut. Per curiositat, eh, la diferència de vots quina font, a aproximada? No, no me'n recordo. Ahí tinc en compte que jo sóc d'un sector molt minoritari al partit i que tindré els avals quasi mai s'ha aconseguit i ahir tinguerem els avals però jo sí que sé que eh, quedarem al final pues, 53%, 47% per ahí. dels avals jo crec que podem fins i tot fer broma, no? <laughs> perquè en 2012 ve el Congrés del PSPB, sí. aquell que guanya Puig, Y cree que tú no consigues los avals tampoco, no? No, en el ATRE tampoco, no. En ATRE sí que vas van conseguir, en este no. <laughs> Ahí el avals ya de delegadas al Congreso, eh, yo en el año 2011, en noviembre del 2011, la mateixa nit electoral en que va a perder Rubalcaba va ya eh, ser un manifesto y se Esperanza Esperanza Socialista, porque yo creo que el, socialismo actúa siempre en retardo. Cuando eh, crees que en, el model s'està esgotant, tu tens que renovar-te. El socialisme del segle XXI pot ser el del Daneu i del segle XIX. I, i aquesta nit vaig llançar un manifest eh, interpretant què, què hi hauria de corregir, què fer. I anarem al Congrés de Madrid en, en, en eixes exposicions. En aquella època apostàvem més per Chacón eh, que per Rubalcaba, perquè mm, creien que Chacón era una possibilitat de regeneració dins del partit que podia fer, fer aflorar noves idees en el congreso este per poquet ...y yo volia a trasladar a a, al país. Eh, ...muchísimas veces me deia, mira, no te puedo avalar, me agradaría me ...me encantaría te ...pero como va a guañar Puig, <laughs> ...porque porque també eh, en, en, en els no? de algo que va a guañar seguro... pues, bueno, si ya va a guañar este mes... no anima a clavar en líos. ...pero eh, entre que Chimo va súper bien... eh, quina era la meva posició. Que després ell me va oferir la col·laboració en la direcció del partit al nivell que jo volguera. I, de fet, estic en el comitè federal perquè en aquell congrés eh, em va dir pues, on tu vulguis estar i el que vulguis fer, no? I després que quatre anys després pues, parla amb mi i, i, i, i compta amb mi per estar a les coses i, i, bueno, i ara parlarem de, de lo que estic fent ara pues, eh, va ser una experiència també molt sana vamos. I parlarem d'això, no?, perquè podem adivinar que la teva relació amb Ximo Puig és molt bona. En 2015 tu vas a les llistes de les eleccions que ara sí eh, el Partit Socialista tornaria al govern, en coalició amb Compromís, i encara que diguem que el resultat electoral donava com a pacte natural Compromís i PSOE amb el suport de Podem, eh, sí que és veritat que durant les negociacions de lo que acabaria sent l'acord del Botànic n'hi hagué la, la possibilitat no, d'un pacte entre el PSOE i Ciutadans, i el 10 de juny de 2015 eh, està en Twitter, la gent pot buscar-ho, un missatge de Manolo Mata, acabarà bé, ja ho veureu. Què va passar en aquestes negociacions? Bueno, ara... I... Quan eh, algú li, li preguntaven, vostè va escriure les seves memòries? I diu, pues no creo, porque lo que puedo contar no tiene interés y lo que tiene interés no lo puedo contar. No, jo ho conté sempre tot, no? però ja en detalls, és de veres que hi hagué un moment en què Nosaltres no sucedía a un gobierno, sucedía a un político. El régimen era una alternativa política en la que el PP no estiguera, ni hiperactiva, ni hiperpasiva, ni, de costat, era sustituir al PP. Entonces, estaba claro que había una mayoría natural de la izquierda, si es que Podemos era de izquierda en aquel momento no estaba tan claro, no? ahora ahora ya que sí, eh, entre la izquierda, Compromís, Podem y eh, y PSPB front y había, eh, en teoría a tres alternativas. Una de ellas era pues, pactar en Ciudadanos ...y que se abstinguiera el PP ...para dejar fuera al radicalismo de, Podemos y Compromís. ...pero bueno, yo yo creo que mai va a ser un intento serios ...y que mai se va, em, a considerar se va considerar una manera explícita. Lo que ya es una gran desconfianza... entre las personas... Al final, la empatía, no, no, no en política, En, la comunidad de Beins, en la falla, en Onsiga, era entender al atre y saber cómo y y bueno, pues este es un tacaño, pues mira, el convidem siempre, decir que tú tienes que aceptar com son nosaltres y es de mes, y este es un mala sombra, y este se pasa de graseos, y este... todos tenim un fund de defectes y tenim que es de mes, tienen que, que y i nosaltres a Y I les relacions personals són clau en això. es imposible... Eh, que se fasa un acuerdo de gobierno si no hayan buenas relaciones personales. Y yo que ya veo una en comunicación entre eh, Mónica Oltra y Ximó. Tal contaminada en cuanto Mónica intentaba decir que ella tenía más voz, y la investidura, que yo siempre he considerado como un moviment táctico, no en serio, porque eh, si el PSP era la primera fuerza de l'esquerra, era impensable que el PSPB votara a, una segunda fuerza de l'esquerra. I en aquest moment pues, doncs, jo sí que vaig fer un esforç personal eh, per a que ells pogueren parlar i mirar-se als ulls i, i, i prescindir dels equips. I, i, I que i, són bona gent. I que són bona gent, però és que jo, si, si un dels dos no m'haguera caigut bé, pues, doncs diria, oye, en este no vaig, vamos, no. Però sí que estava convençut de que ells tenien tots els motius del món per tenir una bona relació personal. I, de fet, avui és massa bona perso relació personal. Ho diria a tot el món, pues, es, es veus ahí, pareixen un, una parella de... de <laughs> no, una barbaritat, però una, una parella de dirigents polítics en què no discutissin pràcticament mai, o per almenys jo que tinc tracte en els dos, pues, no passa. Estan ajudant molt en, en solventar problemes de les dues organitzacions i de la gestió, que sempre són infinitament menors que quan governaven les faccions del Partit Popular, o inclús en governs de, de majoria absoluta del PSOE la relació és excel·lent entre ells i això condiciona a quasi tots els equips. Podem dir que tu fores el fontanero del Parc no, Botànic? No, això és una suma de... Escriu un article xulíssim, Víctor Maceda, en el temps, explicant coses d'aquells dies i d'aquesta negociació que jo ni me'n recordava. Jo vaig ajudar el que vas poder, però moltíssima gent, eh? moltíssima gent estigui ahí. Val a dir que Maceda sobre este tema ha escrit coses molt bones. Mm. Continuem parlant de Twitter, Tú ahora eres portavoz socialista del Grupo Parlamentario socialista de les Corts Valencianes, pero anem a tirar de Twitter, abril 2016, ¿Cómo es posible que nos entendamos con ciudadanos y no con nuestros hijos y nuestros nietos? Te falta el atre tweet. De hecho, era número dos. Sí. Yo me niña a hacer una charrada a él. Es que este Twitter ha tenido molde de lío, porque al final es Rejón el va a tuitechar, en una entrevista en la tele lo va a comentar, bueno, pero aclarir mm. <laughs> No, en Marallet. <laughs> yo me gané a él a hacer una Y vais a hablar de las cosas que yo veía yo la situación política y lo que tenían que hacer Entonces alzaba un hombre de allí, que era un inmigrante, y me dice, a ver, Mata, explícame una cosa. En mi casa hay gente que vota a Podemos. Yo tengo hijo y nieto que votan a Podemos. ¿Cómo es posible que nos entendamos con ciudadanos y no con nuestros hijos y nuestros nietos? Y me va, a una reflexión todo el contingut estaba ahí. ¿Cómo es posible que el PSOE y Ciudadanos se de acuerdo cuando no tienen res de ure? Y que el nuestros fills, els nostres nets, els nostres exelectors y la gent del nuestro entorn, que son Podemos, ya hagi aquesta incomunicació mutua. Pues, bueno, es una reflexión al viento digo. Pero claro, si después todo se repetido, dice eh, mata. y <laughs> eh, va a ser divertido porque Rejón el va a echar. És que jo crec que és una reflexió que cal fer-se, no? Perquè tu has dit, el Partit Socialista i Ciudadanos no tenen res en comú però està el cas del 10 de juny de 2015 que tot el món ja s'estava eh, tirant-se del monyo i està el cas d'aquest eh, pacte que ha hagut entre Rivera i Pedro Sánchez que, segons la gent de Compromís i de Podemos, és la causant de que no hagi hagut acord en la 11 Però perquè és mutu, eh? És, és mutu. El, el... Jo crec que Podemos també té que fer la mateixa reflexió. Com és que no podem tindre relacions amb mon pare i el meu abuelo? per què? Perquè, perquè al final el que està passant és fruit d'un treball històric, no? A mi el que em fot molt de, de les forces emergents eh, és l'adanisme, el pensar que el món s'ha inventat o que els problemes sortixen o les solucions estan des del dia que estan ells. I això no és de veres. Eh, així ja no, no hi ha segret. Totes les generacions se volen carregar a la generació anterior. Lo que és una generació política que no és, no és un problema d'edat, és un problema de, de, de moviments polítics, que, igual que Sanders, eh, Sanders se vol carregar de tota l'estructura política dels Estats Units perquè parla de coses que ningú ha parlat, d'una jubilació pública, d'un servei sanitari públic, de què passen les despeses de defensa, quina és l'esportància dels lobbies, i el tio té 75 anys i està en política des de fa 40. Eh, la frescura de les idees se té que combatir en idees. Jo crec Podemos eh, té un rebuig a lo que significa la història del socialisme democràtic, que és un desconeixement absolut de lo que hem fet com a element transformador del país. En errors, clar que sí, però eh, este país no, no, no haguera arribat a on ha arribat sense el socialisme democràtic. Europa no seria el que és si després de la Guerra Mundial els socialistes apostaren per ser un factor corrector del capitalisme que garantia i blindava un estat de dret i de benestar social que estava condicionat a un element i és que la gent cada vegada tinguera faena i guanyara cada vegada més diners i poguera pagar impostos per pagar l'estat de benestar. bueno, pues això falla, perquè el capitalisme està col·lapsat, vull dir, no, no hi ha solucions. I pensar que nosaltres som, ja no tenim un paper en la història és un error, perquè jo sempre dic que jo moriré en el PSOE, però no, quan dic morir en el PSOE vull dir que jo sempre seré socialista, és que jo no vull ser una altra cosa. Perquè jo crec que en el repartiment de la llibertat, en la solidaritat. I aquests mecanismes són alguns dels que parlen ells. Com és possible que pares i abuelos no se puguen dur en nets, però també perquè estos nets no van entendre les raons de lo que està passant. I de veres, eh, a mi en el Parlament Valencià, el Parlament Valencià pues, hi ha discussions que me pareixen irreals, no? i plantejaments polítics de, de Podemos que no són encertats. Mm -hmm. Eh, tenim que tancar ja l'entrevista. Manolo, moltíssimes gràcies per haver vingut així. Tancarem, com sempre, en una rapidíssima pregunta. Igual que en, entre Compromís i el PSPB va poder haver un acord gràcies a aquesta confiança mútua no? entre Oldra i Puig, Fal, falla això entre Podemos i el Partit Socialista a nivell espanyol o és una cosa un poc més ampla? Sí, i, sí, i a més és més ampla. Uh mhm. -huh. Jo crec que hi ha eh, una desconfiança mútua entre dirigents polítics nacionals eh, de Podemos. Probablement, si els dirigents polítics de Podemos estiguin en Madrid, seria molt bona relació. Jo en Montiel tinc una relació excel·lent. També és de veres que les posicions polítiques de cada un les mantenim, i de vegades, de vegades en una certa cruda. Però jo mm, entenc el que diu, i és molt fàcil que arribem a acords que ho fem quasi sempre. Ojalà en Madrid passarà. Bé, Manolo, pues això és tot. Eh, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida i res, eh, saps que tens la porta oberta per a quan vulguis. Igualment, però a vosaltres. Escoltes, un programa de la xarxa Emisores Municipales valencianes.